Уу, отарч. Оо, ёо, ёо. Yes. Нэмэ. За юу цаан за өнөөдөр бөөнөрөө аа өнөөдөр бөөнөрөө Skywars тоглож байна. Тэгээд юу ч гэсэн аа юм 100 сарын гоё юм юу texture pack гэсэн байгаа. Тэгэхээр дажгүй texture pack уус тээ. Энэ бол үнэхээр одоо л энэ texture pack бол амар гой таалагдчихэж байна. Тэгээд энэ texture pack-ийн линкийн татах линкийн татах линкийн доор үлдээчихсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн ороод texture pack-аар тоглоорой. Тэгээд бас high pixel маань шинжлэгдээд тэгээд гой гой зүйлүүд зөндөө болсон байна руу яаж За голден апл бол ийм юм байна те. За тэгээд өөр голден frosted candy апл гэнэ. Зя Амьд шүү залуусаа. Тэр өхөөг. За чаана. Йоо. Яна ивгүй юм чи. Йо, йо. Оо! Йоо. Ямар. Зивгүй тий. За саяных бол би халаалт байлаа. Тэгээ тэгээд ер нь бол ер нь Тэгээ би яг бичлэг хийхээс өмнө ямар ч халаалт хийгээгүй болохоор саяных бол зүгээр би халаалт байлаа. За одоо бүүнөр яг тоглолтын мөрөөрөө тоглолцоо. Яг за 1 кил, easy 1 кил байлаа. Тэнд одоо 2 дахь кил, а 2 дахь кил. За минь аа за тэр нэг залуу за тэрийг арай онцдохгүй юм шиг байна. Харах нэ тийм угаасаа онцдохгүй байна. Тэр доош орчлоо. Тэр тийш хитэнд нэг гар тийш явж байна. Тэрийг онцуулуулна дажгүй байна. Гэхдээ даач ёо онцлаа. Тэр гарч гисэн. Унах төглөө. Нөө дахиад алчлаа. Тэрийг одоо тэр гар тэр гар одоо яах гэж байна? Тэр гарыг одоо бүгдээр харж байна. Ёо! 5 kill Юу болоод байгаа юм бэ? Йоо. Тэрийг онох болов уу? Али али ончуулуулна. Үнэхээр гоё юм болох гээд байна. Тэр тэрийг ч арай онохгүй байна л да. Тэрийг ч арай онохгүй хаяа. Йоо, бүгдээрээ 5 кил. <laughs> Бүр эхлээл 5 кил хийжсэн шүү дээ. Йоо. За нэг болсон. Аа нэг. Энд байна. Дуус. Ээ. 6k. За ер нь энэ болохдоо миний ганц одоо ялдаг map байгаа. Одоо энэ дээр одоо ялна. Одоо хожигчээсээ удаа бол одоо цөөхөн байгаа. Одоо миний хамгийн л одоо шүтдэг map-ны энэ шиг. За одоо өнөрөө зүгээр дуусгаад хайчих лөө зүгээр. Аа! Шүтэж явдаг маа дээр өгчлээ. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол гой мап бол биш юм байна гэдэг хэрэг. Тэний гар ирж байна. Аччуу. Сонцсон уу? нааши. Аа. Тэг би бас бодоод тахлаа нөгөө Skywars дээр ер нь их орилт юм байлээ. Тэгээд э, Skywars-аас өөр map дээр бол орилохгүй тэгээд Юуны Skywars дээр л ер нь би их ихтэй орилдсон байлээ. Гэтэ юу ч гэсэн би нэг юм шин яг ингээд нэг 30 30-нд нэг юм өөрийнхөө нэг <laughs> яг юм яг юм өөрийнхөө яг орилж исэн яг ингээд уюудаа ингээд нийл юм орилж исэн монтаж хийх юм уу гэж бас бодож л байна. Мэдсэн юм аа чамаа би би чамаа мэддэг хөхгүй юу? Йоо Өө чи одоо юу хийчихв сая? Одоо хард би одоо миний энэ мап дээр бол би зөвхөн тактикийг энэ мап дээр л ашигладаг тэгээд энэ тактикийг бол ерөөсөө энэ Аа! Аа ёо. Оо энэ ардаа энэ хин одоо энэ хин ууж байна. Өө, миний айлд юу юу болгооч вэ? Shower god. Би ч надад хэд юм үзүүлэхгүй. Оо, enter pearl-тэй. Окейтэй хөвчлээ. Үчил жижиг гэдэг юм штэ. Йоо, энд ч одоо юу бол Сайн бүр. Яа. Чи намайг алахыг хүсэе юу? Оо, тэнд бас нэг бацка байгаа юм шүү дээ. Али. Али. Али. Йоо, ёо. Ёо. Ёо. Стэйг алхачих намайг. Оо, энэ төр бүрлэг маань. Мэдээгүй юм байна. Орсон биш. Эблач Кошникийг. Бич татаны гой санаа төрлөө. Одоо харж илээ. Уу, атарч. Йоо, ёо. Yes. Тэвэ. Миний арга бүтчлээ. бест дарга байсан баха санийх руу. Надаа надаа feeder fall-ыг байгаа юм чи ер нь бол асуудалгүй гэсэн үзээ юу. Оо. Миний нах байх гэж үг. Ээ! Ялцсан уу? За за имжлэг үзсэн болоо үзэгчтэй та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн имжлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.